sak durong ya matur suwon dulur dulur ojo lali subscribe cek likar tombol lonceng inting inting Alex Sunyoto channel matur suwon sangat Vai pro terra. Socorro aí, ó! burung ulon mangel Tak apa-apa, tak mau nak anak masuk dah. Joy, rumah, rumah, rumah, rumah. Ya, ya, ya. Ang isarcel. Para rani. sok we nyong. Itu nih. Hmm, hmm. sak durung ya, matur suwon dulur-dulur ojo lali subscribe cek klik karo tombol lonceng inting-inting Alex Sunyoto channel matur suwon sangat Loh. Sopo iki kok ngekel to cah kowe? Sopo iki? Lek lho, kuwi lho. Halo, apa karo keblang kowe, Cel? Ora ora ini nek kok.